ассалаумағалейкем депутат геннадий Шиповский э, Керемов мұрат сайлауұлынан үндеу мен қызылорда облысы арғылаудан ауданы кентінің азаматымын 2018-ден бастап тұрақты жауқазын балабақшасында қарау қызметін атқарған болатынмын жауқазын балабақшасында түнгі ауысында жұмыс жасап келетін болатынмын 2019-дың басшымыз бізге 24 сағатты мойнымызға жүктеген болатын қарауылда үш адам Даужанов Санабек Сайлауұлы Қазақстан азаматы еңбек демалысына кеткен болатын екі қарауыл жұмыс атқарған болатынбыз 48 сағат екі жұмысшының арасында келісіммен өзімізге демалысымызға сәйкес қылып 48 сағат жұмыс жасағанбыз басшымызға барып 24 сағат бізге болып тұр денсаулығымызға сыр беріп тұр дегенде амалдайық деп бізге бет бақтырмады болмағасын ғылым министрі асқар аймағамбетовке жүгіндік өтініш білдірдік ұлым министрі асқар аймағамбетов біздің сөзімізді жерге тастамады 24 сағатты алдырып тастады 24 сағатты алдырып тастағаннан кейін басшымыз жалақымызды 78 мың теңге ғана ақша төледі басшымыздан өтініш білдірдік біздің қалған 12 сағатқа төлемейсіз ба деп едік бюджетте ақша жоқ деп бетімізге бет бақтырмай болмағасын жергілікті органдарға үстіңізден шағым жазамыз дегеннен кейін бізге 12 сағаттың ақшасын берген, берген болатын бауыржан санабек сайлаубайұлына екі жүз мың керимов мұрат сайлаубайұлына екі жүз мың бізде қазір ой туып тұр ол бюджетте ақша болмаса басшымыз қайдан алып берді екі мыңды сонан бастап 2019-дан бастап уже қудырушылық басталды біз маңдай терімізді сұрағанға бола осындай қылып бізді мәжбүрлі түрде государственный жұмыста білгенін жасап отыр басшымыз 2019-дың сентябрь айында басшының жұмысшының арасында келісім болып ауызбаша сентябрь айына суббота воскресенье тұрыңыздар мен сіздерге жалақыларыңызды үкіметтен сұрап берем дейтін болып берем деген бір ауыз сөз болған біз сол басшымыздың айтқан сөзін жерге тастамай сентябрь айынан бастап октябрь айына дейін суббота воскресеньесін атқарып берген болатынбыз октябрь айында өз жалақымызды алдық тағы да жетпіс сегіз мың ғана теңге ақша басшымызға өтініш білдірдік сіз төлеймін дегеніңіз қайда суббота воскресенье төлемейсіз ба деп едік онда да жұмыс істесеңіз істеңіздер істемесеңіз ұнамаса кете беріңіздер өздеріңіз еріктеріңізбен деп үкіметтің государственный жерде осындай қылық көрсетіп отыр біз жеке қожалық болса үндемей жүре жеке қожалықта да сұрауымыз бар ғой қазақстанның заңын белшесіне басып қазақстанда 12 сағат болса біз 14 сағат жұмысын жасап беріп тұрық депутат мырза сонда мынандай қылық көрсетіп отыр бізге 2020-ның март айында жұмыста тұрған жерімізден жұмыстан шығарып жіберіп отыр енді мені жұмыстан шығарып тұрсыз енді менің қолыма жұмыстан шығарылды деген қағазды беріңіз десем үйіңізге бара беріңіз ертең пошта арқылы жөнелтемін дейді ол қандай заңдылық оған мен түсінбедім керей даужан санабек сайлауэлы азаматты да екі қарауылдың сорада жұмыстан шығарып жіберіп отыр сонда депутат мырза біз ақымызды сұрасамыз да кінәліміз ба қазақстанның шығарып отқан заңы біз емес шығарып отқан бірде жиырма бес төленсін вот воскресенье деп қазақстан жағдайымызды жасап отыр басшымыз сонда білгенін жасай ма государственный жұмыста біздің құқығымыз қайда депутат мырза біздің құқығымыз сонда тапталғаны ма менің жеті балам бар әйелім жұмыссыз бес жылғы кредитім бар Бауыржан Санабек төрт баласы бар кәмелетке толмаған әйел жұмыссыз үйімізде жұмыс істейтін адам жоқ государственный жұмыста осындай теріс қылық көрсетіп отыр басшымыз он сағат жұмыста 14 сағат жұмыс істеп берді құрсыншы бала шағамыз үшін ғой деп сонда істеп отқан рахметі мына басшымыздың біздің шағымдамаған жеріміз қалмады депутат мырза мынандай актімен біз жұмыстан кете береміз ба қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз біз оны түсінбей отырмық мынаның ішінде бізге жұмысқа келмеді деген бізге жұмыста келмеді деген куәгерлер бар жұмысшылар жұмысқа келмеді деген ішімдік ұстап жатқан жерінен басшыға мен видеосында көрсеткенмін ішімдік ішіп отыр жұмыс орнында дегенімде шаруаң болмасын өзім білем деген маған сонда олар ол жігіттердің құқысы барда арақ ішпейтін бала шағамыз деп болашағымызға өмірлік құштарлығымызға балта шауып отыр сонда біздің құқығымыз қайда депутат мырза арал аудандық сотында сегіз сот болып отыр соншама депутат мырза не істедік біз адам өлтірдік па сегіз сот болатындай жұмыстың үстінде соттың үстінде тұрып бізге жұмыс беріп тұр онда да басшымыз жоқ қорғаушы жіберіп тұр бір күнімізді қандай заңдылық президент тоқаев жомарт кеменұлы пандемияның уақытында бір жұмысшы жұмыстан шықпасын қаржылық мәселеден таршылық көрмесін деген сөзі болатын президентіміз тыңдамай отыр заңды белшелерінен басып отыр секста қазақстанда біз адам өлтірген жоқпыз ғой секс деген не деген масқара бізді неге неге құқығымызды табалайды біз мына жетіп аламыз қаяқтан жеткіземіз депутат мырза түсініңізші жазбаған жеріміз қалған жоқ беріп отқан короче мынау начисление жоқ мынада начисление болу керек түнгі ауысымға қанша алатынымызды да білмейміз данабек даужан санабек сайлаубайұлы қызмет етіп келе жатқанына бес жыл болған суббота воскресенье көрмеген бізден біздің жұмыс жұмыстан кінәрат таба алмағасын сол суббота воскресеньені сылтауратып теріс құқық көрсетіп басшымыз жұмыстан шығарып жіберіп отыр біз енді қайда барамыз депутат мырза үкіметтің заңын біз емес шығарған жоғарыдан шығарып отырсыздар депутат мырза сотта бір прокуратурадан бір адам болған жоқ кәсіподақ мүшесіне бір адам болған жоқ қорғаушысымыз кәсіподақ мүшесін әкеле алмады сотқа небір небір сылтаулар айтып кәсіподақ мүшесін өзіміз шақыртып алдық қорғаушымыз арқылы кәсіподақ мүшесі келді мен заңды білмеймін мен бұрын тарих мұғалімші болғанмын дейді ал енді біз қайтеміз енді ол кісі заң білмесе біз қаяқтан білеміз заңды депутат мырза заңды бешелерінен басып отыр мен бес жылғы кредитімді қалай төлеймін бала шағамды қалай жеткіземін 2018-дің сентябрь айында басшы мен жұмысшының арасында келісім болып маған субботы тұрғаныма он мың теңге ақша төледі басшым оны да сотқа айттым естімеген болып отыр ішімдік ішпейтін азамат өмірге деген құштарлық бала шағамыз деп жүрген маңдай терімізбен ақша тауып жүрген бала шағамызды асыраймыз деп жүрген азаматтарды жұмыстан шығарып жіберіп отыр а ішімдік ішетін жұмысшыларды жұмыста алып қалып отыр қандай заң қазақстанның заңы қайда құқығымыз қайда депутат мырза құқығымыз қайда біздің қайда барамыз нұрсұлтан қаласы президенттік ақорда аппаратына біз өтініш білдірген болатынбыз қызылорда облысы қызылорда облысы жемқорлық министерствосына біздің өтінішімізді астана әкімшілік аппараты жүктеген болатын міне бір жарым ай уақыт болды міне біздің жауап жоқ міне өйстіп өйстіп бізді міне құрдым қалып жатыр арал аудандық сотында шешімізді шақ қалдық, жиырма күннің ішінде алдық қызылорда облысында болды сот онлайн арқылы бес күннің ішінде шешім шығады деп едік он күннің ішінде шақ қалдық өзіміз ізінен жүгіріп жүріп қайта қайта звондап сот орындаушысына айғайлайды бізге әкіреңдейді бізге біз сонша не істедік біздің құқығымыз қайда сонда азаматтық жиырма бірінші ғасырда құлдық сана сезім қылып отыр дамыған заманның қатарында істеп отқандары мынау депутат мырза біздің шағымыз барып тұрған жоқ негізі жолдан қайтып келіп тұр өзіміздің ойымыз Э, соттың жаңағы неден Нұрсұлтан қаласынан соттан жоғары соттан мынандай қаулы келіп тұр иә печать жоқ иә қолы жоқ иә біздің адреске келмейді қорғаушымызға барады бізге енді адресіміз бар телефон нөміріміз бар деп хабарлассақ ә, сіздерге келмейді сіздер ә, қорғаушының атынан сіздерге келіп тұр ол қаншалықты заңды қаншалықты заңсыз оны тағы білмейміз депутат мырза заңды бешелеріне басып отыр мына істеп отқан істер ұят келешек болашақ бала шағамызға мынау сәйкес емес біз балдарымызға не тәрбие береміз істеп отқандары мынау бір жылдан асып кетті міне жұмыссыз отыр енді қайда барамыз депутат мырза біз жоғарда заңдарды біз шығарып жатқан жоқпыз үкіметте 12 сағат қазақстан бойынша ә, бірде 25 суббота воскресенье төленсін деген қаулы бар онда сот мырзалар естімеген болып отыр сонда біздің құқығымыз қайда біз төмен қарай кете береміз ба сонда қалай болып тұр мынау сонда біз түсінбей отырмық біз қаяққа барамыз енді депутат мырза тыңдап отқан болсаңыз естіп отқан болсаңыз біздің осы түбегейлі осы мәселемізді шешіп беруіңізді сұраймыз болмаса міне шынымен мен шаршадық қой шынын айтқанда мен жеті баламды жеткізу маған мүмкін емес бауыржан саныбек қане төрт баласы бар үйінде алты адам қалай асыраймыз бала міне банктен қысымшылық көріп жатық бес жыл болды міне кредит алдық бес жылға кредит алдық, отырық міне осы жұмысқа сен, міне істеп отқандар мынау енді депутат мырза әкем аттан вообще көмек жоқ бізге әкім біздің жағдайымыздың бәрін біліп отыр жағдайымызды беске біледі әкімет ешқандай шаруамыз шешіліп жатқан жоқ бармаған жеріміз жоқ қанша міне ә, соттың несіне міне мыналарға біз ақша төлеп жатырық жеті жүз отыз теңгеден осының бәрін бала шағамыздың ақшасынан төлеп жатырық мен бізде жұмыс жоқ біз, енді біз ол ақшаны қайдан аламыз кәсіподақ мүшесіне ай сайын тоғыз жиырма теңге ақша төлеп отырмық кәсіподақ мүшесі келсе басшымыз менде де авторитет бар мен жұмысты ала алмаймын дейді ол не деген сөзі не деген басымшылық сонда қара жұмысшы төмендей беру керек па басшыларға не болған сонда менде менде де авторитет бар мен жұмысқа ала алмаймын дейді кәсіподақ мүшесіне ол қандай кәсіподақ мүшесі анты қайда берген жұмысшыларды қорғаймын деген депутат мырза болмайтын болса біздің талабымыз талабымыз орындалмайтын болса біздің баратын жеріміз жоқ басар тауымыз жоқ енді кері қарай қайтатын жолымыз жоқ аштық жариялаймыз біз енді біз бала шағамызды қырмайтын шығармыз енді өтініш оңынан осы шаруамызды қарап беріңіз